This is John O'Rourke. Nice to meet you, John. Mr. Ian Roberts. Come on, brother. What's up, fam? Я нормально. Видал? Раз, два, три, шесть, Не-не, брат, я нельзя пока. Все хорошо? Come on, there he is. Boom! All right, man. Good to meet you. Александр Николаевич, кусай. Самый лучший, хороший полы. Oh my goodness, look at this. Oh, she is so beautiful. Mm. I want another one. There you go. Precious. Beautiful. Из Турции. Привет. Молодец, все равно. В смысле, ничего не знал. Сколько ты хочешь? Такой же молодой, да? Только, только кто? Кто знает? А ну-ка, давай. Нормально? Legato se li magari subito, no? domani lo so. What's up, fam? How you doing? All right. Never forget about that, because that's all we got. Oh, bring it in, bring it in. <laughs> Starting from the bottom, now we're here. Yeah. Я знаю, какой прикол с вами сделал. Ты чё это, мокрый? Братан. Нормально, я там вот это не будет. Как не будет. <laughs> Ты знаешь, как буду? Ты там на первом <laughs> это сразу. Там? I wait so much. You know, I wait so because I'm tired. Come on, come on, come on. we see in practice your service. Now I want to see in the game. Because I heard that you surf much more stronger than in practice. No, no, no. Давай, пробуй. How many ace you want? У меня завтра будет вот 7 айсов, спокойно. И 21 подашь. 21 подач, 7 эйсов. Да. Хорошо. А я сколько эйсов был? Сколько я? У тебя три. Три. Да, потому что я знаю, что у тебя было первое Тути или ты? Нет, А, ты. Три, Только я. три и Только 21 я три. подача. Ага. От 21 давай. подача я буду сейчас. Посмотрим. 7 эйсов. Давай. We'll see. Good luck. <laughs> давай. Купишь мне лимончелло, когда три эйса. <laughs> не Все, месье доктор. СМС. СМС. Ну, как то? Я, блин, конечно. То- Только здесь немножко проблема, а ничего. Бабушка. Нет, ничего. forget Russian? Forget us. А ты forget Polish? Нет, нет. А у тебя как? Ничего, Ага. Так, меньше. А вон, Миша, вперед. Да. Я Артем, <laughs> Артем. Вырежу. <laughs> Отлично, отлично как. Там гелик черный какой-то стоит, я его это. Ну гелик там черный стоял и колеса проткнулся до конца, брат. Да. Ладно. Да. А, а гель, гель есть? Гель вот тут вот гель. Ты там готовься завтра себе гель. Улыбнись. Да, мы еще, мы еще готовы. Ладно, мы тоже пойдем, сейчас подготовимся. Не знаю, как воду, блядь. Да, Понимаешь? Here we go. Right this way, sir. Hey man, subscribe eh? and like this video. Eh?